Christina ist geschieden und hat einen 18 Jahre alten Sohn, der noch zur Schule geht. Die Bezahlung in Polen sei einfach zu schlecht, das Leben zu teuer. Sie hat zuvor schon bei zwei anderen deutschen Familien als Haushaltshilfe gearbeitet. Den Umgang mit alten Menschen ist sie ohnehin gewohnt. Ich war ganz oft äh, bei meinen Eltern und äh, ich musste dasselbe machen. Auch äh, putzen, kochen. Hilfen. Das, äh, das musste alles machen wie hier. Ernst und Gertrud Pausch wollen selbstbestimmt leben, solange es geht. Für die Haushaltshilfe bezahlen sie jeden Monat 1700 Euro. Das können und wollen sie sich aber leisten. Ich kann die Kinder nicht belasten mit Pflege für uns. Sie müssen für ihr Leben sorgen. Die Situation hat sich ja auch wirtschaftlich ganz anders entwickelt in unserem Land. Es geht gar nicht, äh, dass ich sage, ihr Kinder müsst für uns sorgen. Das geht nicht. Und ihre Kinder wüssten die Eltern bei Christina in guten Händen, sagen sie. Bald wird Christina zurück nach Polen fahren, aber da ist sie sich mit Familie Pau schon jetzt einig. Sie wird zurückkommen, denn hier wird sie gebraucht.